Hirugarren greba eguna da, eta hirugarren egunez enpresa kustu eta kaleak bete ditugu. Ela, Komisiones Obreras, LAB, USO, SK eta CGTtik gure postasun handia helarazi nahi dizuegu. Sektorea ematen ari den erantzun historikoa Zoriona Zorionak! Ilaren amazortzian, inorka astuko ez manifestazio historiko bat egin genuen hogeita lauan metalaren borroka eraman genuen arasurretik laudio eraino. Arabako herriosa, langraiz, gazteiz, lautada, bojai, milano eta hainbat ekutan kalean izan ginen, sektoreak behar dituen hobekuntak aldarrikatu. Gaur, metalurgikoak plaza honetan elkartzen gara berriro. Duintasunez, borrokaz, langile klasaren arrotasunez bete. Zeari, harri eta garbi esateko hemen gaudela gure kompromisoan tinko. Eta orain, beraiei dagokiena, gure aldarrikapari erantzun behar dietela. Zeari exigitzen diogu igoera duina, gutxienez mila laureun endoko euroko soldatekin. Zeari exigitzen diegu gure lanaldia jestea, Euskal Herriko antiena baita, kontziliazioa eta erantzunkietasuna errezteko eta lana banatzeko. Zeari exigitzen diogu subrogazioa azpen kontratetan eta horrela pertsonen salerozketa saiestea. Zeari exigitzen diogu kontratazioari iruzunarekin amaitzea. Zeari exigitzen diogu gehiagizko behinbeineko eta magutasunarekin amaitzea. Zeari exigitzen diogu benetako berdintasuna lantokietan. Eta ez da gizon edo emakume izategatik sexu orientazioagatik baldintzatuzta ez da bere jatorriagatik ere. Zeari exagitzen diogu oso gauza simplea, gure osasuna eta bizitza lanpostuetan bermatzea. Zeari exigitzen diogu errelebu kontratua, bizitza osoan lanean daraman hainbaten pertsonentzat. Amen.